beautiful. Ah. Thank you. 僕フォルテおはようございまっちょフォルテですシャキン本日は車の後ろにある建物浜松ピアノというね楽器店なんですけども僕のまあ友達の調律師さんがここにいるっていうことなので え来ました。というのも、今日5時から夕方から撮影を一緒にしようって約束なんですけども、ただいま今1時です。そうです。なんで1時から来たかというと、ドッキリを仕掛けるためです。で、まあ、設定としては僕が初心者で訪れて、ピアノが欲しいんですって言って、一緒にね、まあ、どんな感じがいいんですかって言ってね、その方に接客をしてもらって、僕が最後に突然ピアノ弾き出したら、 どんな反応をするのか、撮っていきたいなと思います。先に許可を取って撮影していきたいなと思ってます。しかし、この、今のこの格好では絶対にバレてしまいます。新キャラクターアフロ、アフロ、アフロを用意して、ああ、皆さん、こんにちは。マイケルです。そう、本日は、マイケルで、 ドッキリを仕掛けていきたいなと思います。えー、友達のミキちゃんは、まあ、このね、アフロ、プラスサングラス、プラス、マスクをして、ドッキリを仕掛ければ、いつバレるのか、やっていきたいなと思いますこれは絶対バレんな。よし。それでは、レッツムキムキ今、ピアノを探してて、はい 撮影をよかったらちょっと思い出に、はい、全然えはい少しちょっと触らせてもらってもいいですかあ o ですいい音がしそうですねなんかあのあれですかミュージシャンの方ですかあ少し、はい、ドラムをかじった程度なんですけども、えー、お世界のヤマハ、はい、よかったら音出してみてくださいいいんですかどうぞどうぞ 領域でやっぱ触ってみないとわからないので。最近までドラムを触ってたんですけど、はい、最近始めたんですよ始めたばっかりはいはい <laughs> 緊張しますねいい音が出るかな Oh, b e a u 先生に怒られてしまうまだ勉強中なんですあこの音はこんなもんですねいい音ですおこれは何ですかこれはねホイリッシュっていうあのドイツのブランドを中国で作ってるんですよ初めて見ました綺麗でしょこはいわー僕ピアノ始めたばっかで、はいはい、全然弾けないんですけども、はい、よかったら弾けますかちょっとだけだったら弾きましょうか電話 何でしたっけあの、あの、黒炭、黒炭、黒炭、黒炭、ん黒炭、んお黒炭黒炭ってあの、塩炭塩炭塩炭塩炭ええっと、それじゃあこクラシックですかねあ、クラシックアロミュージックです。ノクタンあ、ノクターン、ノクターン、ノクターン、ノクタン。ノクン、有名なやつ。Oh, can you play? A little bit. Okay, no problem. じゃあ 2, 2番。2番はい。あのー、わー。Oh my god, delicious. Oh, so beautiful. Yes. Um, これがノクタンですね。これノクタン。Oh my god, what is this? これはね、ピアノのアクション。アクションヤマハアクション。アクション Um, アクションっていうのは、えーと yes. ピアノの中に入ってるメカニック。メカニックはい。Oh my god, that was so bad. よかったらね、こっちも。わおわおわおわおわお。こんなこれ外れるんですよ。わお壊れたいや、これ、ね、あこんな感じで、鍵盤がこうアクションを っていうのを動かしてそれでこのハンマーで弦を叩いて音が出る You are professional 例えば音色を楽しむとかっていうんだったら、アい、プライトピアノで、でその速い曲とかになってくると、まあ、グランドピアノかなあとねそのアプライトピアノもこれも種類があって例えばこっち、はい、背が低いピアノと違うは少し背が高いピアノなるほどなるほど、あ本当ですねこのグアプライトピアノと少し 大きさが違うでしょ違いますそれはあの見た目だけじゃなくて性能も変わってきてペトロタペトロスはいこれはチェコのピアノでチェコ、マい、ママママ m マザ o t h チェコえあチェコチェコの方ですか Yes yes yes y あこれもなんか Oh very very 音出してみましょうかイエス、はい Um Um あ何の曲 Um 安倍マスク 安倍マスク安倍マスク安倍安倍安倍のマスク安倍のミックス安倍マスクあのこれですかこれねやつです Yes 安倍マスクまだうち届いてないんですあそうなんですかえあえ曲今の曲の名前です Yes 安倍マスク安倍安倍安倍のミックス安倍安倍マスク何でしたっけアラベスクあーラベスクアラベスクアラベスクアラベスク 綺麗です。はい。こういう感じで。結構ね、このヨーロッパ製のピアノ、音の伸びがいいんで。いいです。ちょっと触ってみて。あ、どうぞどうぞ。ああ。ああ、間違えた。なんかあの、弾きたい曲とかあります。この曲が弾けるようになりたいとかっていう。うん。釈、釈明。釈明。釈明。釈明。釈、釈、釈。か、革命。あ、釈命。 革命革命あ革命ショパンの革命 Yes yes I can play No no, no. Yes Can you play? ちょっとだけ、Yes えこの曲は綺麗になりたいんです Yes、えかっこいいですね Yes し教えてもらってもいいですか、はい、あいいですよ結構難しいですよこれ本当ですか、えー、ああそうですね難しいですえっとここの、うん、これ C の音なんですけどここからこれとこれとこれとこれとこれああこれとこれとこれとこれとこれ、それとこれとこれこれこれあカチカチこれとこれはいああいい感じですああ、はい、で左手はその都度出してくださいああ してもらってもいいですかあどうぞどうぞここでしたよねここここここここここそうですねこことこことこことサンキュー キューあれちょっとありがとうございますすみませんちょっとあの一つだけ答えてもらっていいですかはいおはようございます。マッチョあおミキさんこんにちはですねやっと <laughs> バレちゃいましたか何やっとこれで今日ちょっと夕方やなかった夕方の約束でしたね <laughs> 今ちょっとお昼でマイケルですあカッチでバレもうダメだガチで騙されました 騙されましたかやるわそ <laughs> こまで仕込むか普通ドッキリ大成功じゃてってり騙されましたねいやものすごい丁寧に説明していただいてなんかあの申し訳なくなってきて途中からいやもうなんかねちょっと今後あの怖いですねなんかお客さんが <laughs> まあでも、仲いいからいいじゃないですか うね、これは友達ドッキリということで、お許しいただいたということなんですけども、今日ちょっと、夕方じゃなかった5時そうです、夕方5時ぐらいにちょっと行きますって言ってたんですけど、今は1時なんで、 <laughs> もう普通にね、えー、まあ来るわけないと思ってましたよね。完全に。完全にやられちゃいました。というわけで、ドッキリ大成功したので、えー、さんもね、実は YouTube やってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。というわけで、今日はものすごく大掛かりなドッキリでしたので、はい、大成功というわけで、ありがとうございました。 それではみんなバイバイ髪の毛がべどうしよう見てくれてサンキューねよからばグッとも押してたなんならチャンネル登録